Postdata. Postscript. Firma del remitente. Signature. Saludo de despedida. Complimentary close. Cuerpo de la carta. Body. Saludo de apertura. Salutation. Dirección interna. Inside address. Fecha. Date. Encabezado. Heading. Hoja membretada. Letterhead. Vocativo. Vocative. Referencias finales. Final references. Carta formal. A formal letter. Carta familiar. Family letter. Carta personal. Personal letter. Carta informativa. Information letter. Carta informal. Informal letter. Carta de amor. Love letter. Carta de despedida. Farewell letter. Carta de despido. Letter of dismissal. Postdata. Postscript. Firma del remitente. Signature. Saludo de despedida. Complimentary close. Cuerpo de la carta. Body. Saludo de apertura. Salutation. Dirección interna. Inside address. Fecha. Date. Encabezado. Heading. Hoja membretada. Letterhead. Vocativo. Vocative. Referencias finales. Final references. Carta formal. A formal letter. Carta familiar. Family letter. Carta personal. Personal letter. Carta informativa. Information letter. Carta informal. Informal letter. Carta de amor. Love letter. Carta de despedida. Farewell letter. Carta de despido. Letter of dismissal.